қайырлы таң қазақ елі таң атпастан жетісу облысы кербұлақ ауылының тұрғындарын құттықтап қойғым кеп тұр маған да бұл хабар бүгін келді біздің кербұлақ ауданының жаңа әкімі қанат болатұлы есболатов халықтың ақшасын шашқысы келмей сайлауға бөлінген кербұлақ ауданының кербұлақ ауданының болашақ депутаттарын сайлап қойыпты сондықтан кербұлақ Ауданың тұрғындары жаңа депутаттарыңыз құтты болсын мен оларға олардың тізімін оқып берейін шынарбаева камчат сүлейменов сәбит әбдірахманов қанат ахметбекова зәуре бақтиярова айдана айдабаева гүлмира байтұрбаев қуат Жанысбеков, Төлеген, Сәрсенов, Мұхит. Рақымбеков, Бақыт. Ақбұйымов, Серік. Бекеев, Қайрат. Абықанов, Серік. Бекеев Қайрат бұрынғы мәслихаттың хатшысы, енді болашақ хатшы мәслихаттың шіріген жүйенің депутаттары яғни Назарбаевтың тамыры әлі жұлынған жоқ. Қасым Жомарт Кемелұлы, кімді алдайсыз? Мұндай сайқымазақ сайлау кімге керек? Олында бет жүзіңізді ашып, Қазақстан халқы менің құлдарым, мен қалай болсын солай сендерді пайдаланам Амрау сайлау дегеніміз тек қана шетелдіктерді басқалардың алдында бізде демократия әділдің, әділдіктің ақ жолы ал енді ана әлемді білейім деген 12 еврейлерге міне сендердің адал құлдарың назарбаев болса мен назарбаевтың адал құлымын масонмын деп ашық айтып отырған сияқтысыз ал енді осындай халықтың тағдырын ойыншық қайналдырып, демократияны мазақ қып отырған мына биліктегі жүрген құмалақтар қанша талпыныңдар тырысыңдар бәрібір әділдік орнайды ал қазақстан халқы бұл біздің бір ауданда жетісу облысының кербұлақ аудандағы жағдай менің ойымша бұл бүкіл қазақстан бойынша осындай жағдайлар ал нағыз сайлауға түсіп халықтың сөзін сөйлейді деген адамдарды келтірмеу үшін 350 мың 1 миллион 50 теңге 50 мың жарнама жеудің өзі сол сайлауға тек қана өз адамдарын ғана кіргізудің төте жолы өйткені ол ақшаны әреңдегі жинайды оған шейін өзі ә, тізім өтіп қояды екен мынау ауданның істеп отырғаны облыста енді облыс депутаттардікі де осылай отырған шығар ал енді мәжіліске тоқаев баяғыда қол қойып тізімдерді тіркеп қойған деген күдік келеді көздеріңді ашыңдар ата бабаның аруағынан қорқыңдар балаларымыздың болашағы үшін күресіңдер қашанғы мал болып жүреміз ата бабадан қалған мол байлық ұстағанның қолында істегеннің аузында кетіп жатыр қашанғы қашанғы бұл жалғаса береді жоқ мемлекетімізді құлатып күрттар құсап ба, палестиналықтар құсап ба, жерден айылып. болмаса мен өз ойымша сығандар құсап қаңып кетіміз керек пе сығандарда ауыз бірлігі бар бұлай қарасаң бұл халық болғаннан осылай сақталды ғой яғни кезінде бұларда дамыған мұқты мемлекеттер болған болу керек осы ауыз ауызбірліктердің жоқтығынан құдай біледі енді жоқ әлде қазақ деген сығандарды қосқыларымыз келе ме мен қазақ деген сығандарды қосқым келмейді мен тәуелсіз қазақстан болмаса қазақ елі болмаса қазақия иә, болмаса қазақ мемлекетінің азаматы болып ұрпағымның сол азаматы болып қалуын шын жан жүрегіммен тілеймін алға қазақ аттан қазақ ауыз бірлік үшін жеңіс үшін балаларымыздың болашағы үшін іс жүзіндегі демократиялық тәуелсіз мемлекет үшін бәріміз атсалысайық ақылбайдың баққаны әзірге